Hello students and welcome back to bankexamstoday.com and today we are going to do an important topic. The previous questions, previous uh, year exam questions, that's what we are going to share today. जो मेंस के पेपर में आए थे nine questions very important questions with examples first of all we are going to start with the स्वॉट एनालिसिस पहले तो स्वॉट एनालिसिस क्या होता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेड्स Strength and weakness जो है वो इंटरनल है अपॉर्चुनिटी थ्रेड जो है वो एक्सटर्नल है बैंक एग्जाम्स टुडे बीईटी का हम स्वॉट करते हैं व्हाट इज़ आर स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेंथ क्या है the quality of content and connectivity जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इजीली हमें कॉल कर सकते हैं बड़े इंस्टीट्यूट्स में बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स में पॉसिबल नहीं होता weakness is sometimes we feel there is um, lack lack of uh, manpower है ये दिक्कत आती है हमें मैन पावर कई बार उतना अच्छा हमें नहीं मिल पाता इशू है हमारा अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास कि एड टेक जो सेगमेंट है वो ग्रो कर रहा है एड टेक जो है ग्रो कर रहा है इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन ग्रो कर रहा है थ्रेट क्या है हमारा जो बिग एटेक्स हैं उनके पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है and they are poaching our employees they are poaching our content writers वो मतलब दिक्कत है राइट right, uh, हम ऑनलाइन ऐड करने जाते हैं तो उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है तो हम उनके साथ कंपीट नहीं कर सकते that is an issue so strength weakness weaknesses they are internal factors right so in strategic planning strength weakness opportunity threats This is the full form of SWOT analysis, right? Let's move forward. Uh, this is the strength, weakness and opportunity thread ka simple आपका वो है मैट्रिक्स है please give it a look micro environment is what kind of environment of a company so external human doubt होगा आपको वर्किंग या इंटरनल में right right? It is working why it is working micro environment में इंटरनल प्लस टास्क इन्वायरमेंट आता है इंटरनल में आपका एम्प्लॉयज़ हो गए आपके यू नो मैनेजमेंट हो गई this all that is the internal environment external में आपके कस्टमर्स सप्लायर्स वो सारे आते हैं ठीक है that is the task environment so that is totally micro environment okay a parent buy toys for the children acts as what in buying process पहले आप इसको पढ़ लो इसको छोड़ो आप see student let's say your family wants to buy a car आपकी फैमिली एक कार खरीदना चाहती है ठीक है सबसे पहले you know there is an idea in your mother's mind आपकी मदर के माइंड में आया कि यार कार खरीदनी चाहिए तो she is the initiator your mom she is the initiator ठीक है and then your father's friend I mean your mom told your father that yes we should buy a car your father's friend uh, influenced your um, you know your father's friend influenced your father that yes you should buy a car it is very comfortable yeah and then your father decided okay then yes i should buy a car i mean it's very important nice and your father actually bought the car okay theek hai, let me buy the car and then son father doesn't know how to drive a car so the son or the daughter they are driving the car so they are the actual users and again the father is a maintainer okay so the parent is buying a toy for their children uh, he's acting as a decider buyer and the maintainer okay yeah and in the bcg matrix what does bcg stands for bcg stands for boston consultancy group okay is a very is a correct answer very important topic हर साल पेपर में ये आता है हर साल रिपीट होता है बार बार बार बार बार बार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है तो ये आपको आना चाहिए ठीक है द स्टार सिंबलाइजेज वॉट चलिए पहले हम करते हैं अपना बी सी जी मैट्रिक्स हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एप्पल का एप्पल कंपनी का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है Apple watch growth rate amazing and Apple is Apple की स्मार्ट वॉच स्मार्ट वॉच जो है वो सबसे ज़्यादा बिकती है सो मार्केट शेयर भी ज़्यादा है ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है and Apple watch is a star ठीक है and then what is a cash cow premium smartphone जो महंगे स्मार्टफोन हैं उनका ग्रोथ रेट उतना ज़्यादा नहीं है एज अ मार्केट एप्पल का ज़रूर ज़्यादा है लेकिन मार्केट का ज़्यादा नहीं है लेकिन एप्पल का मार्केट शेयर काफ़ी है ठीक है so it is a premium smartphone devices they are a cash का for the Apple question mark तो एप्पल का आई गेस है ही नहीं डॉग्स आई मैक्स जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं मैक के ज़्यादा नहीं खरीदे जाते लोग ज़्यादातर असेंबल करके या दूसरे ब्रांड्स के खरीदते हैं क्योंकि एप्पल के बहुत महंगे हैं बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज भी मैक नहीं अफोर्ड करती यूज़ नहीं करती ठीक है so this is the B C G matrix for the Apple Y axis पे आपका मार्केट का ग्रोथ रेट है एक्स एक्स एक्स एक्सिस पे आपका रिलेटिव मार्केट शेयर है ठीक है कैश काओ का मतलब मार्केट शेयर जो है आपका मार्केट शेयर ज़्यादा है और ग्रोथ रेट कम है डॉग्स का मार्केट शेयर भी कम है और आपका ग्रोथ रेट भी कम है क्वेश्चन मार्क में आपका मार्केट ग्रोथ रेट ज़्यादा है लेकिन आपका मार्केट शेयर कम है स्टार्स मार्केट शेयर भी अच्छा है मार्केट ग्रो भी कर रही है तो ये आपको याद रखना है this is very very important ये दो पॉइंट्स बता के आपसे पूछ लिया जाता है कि हम डॉक्स की बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन मार्क की बात कर रहे हैं हम स्टार्स की बात कर रहे हैं हम कैश कॉक की बात कर रहे हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है ठीक है और ये आपको पता होना चाहिए the possible and desirable future state of an organization is called what ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकते मिशन और विजन में क्या डिफरेंस है a lot of you have done M B A नहीं सबने करा एम बी ए एक्चुअली लेकिन आपको यहाँ पे डाउट रहता है कि मिशन और विजन में डिफरेंस क्या है mission is who you are आप अभी क्या हो हु यू आर आप अभी हो क्या आपके अभी गोल्स क्या हैं and vision is what you want to be what you want to be 2040 में इंडिया क्या बनना चाहता है ये इंडिया का विजन है अभी हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमारी मिशन स्टेटमेंट है right now who you are that is your mission whatever your objective are that is your mission अभी आपके क्या ऑब्जेक्टिव हैं विजन इज आप बनना क्या चाहते हो ठीक है सो करेक्ट आंसर इज जो possible and desirable future state of organization is a vision the mission defines organization who organization is is organization is is it exist ये एग्जिस्ट क्यों करती है इट्स रीजन फॉर बींग जो विजन है फ्यूचर ओरिएंटेड है आप क्या बनना चाहते हो ठीक है according to Maslow's hierarchy theory in order to motivate an employee there are five basic needs that are to be fulfilled step by step so maslow's hierarchy theory in order to motivate an employee there are five uh, needs right it starts with the physiological needs in the beginning you need uh, you know basic food water shelter Once the physiological needs are satisfied, you need safety of yourself and your family. Once uh, your security needs are fulfilled, uh, there is a requirement. Let me show you. Uh, once safety needs are fulfilled, there is a need of love and belongingness. You need friends around you. And then once you got the friends, you need the respect of your friends. That is your esteem needs. And once you got the esteem needs fulfilled, there is a self actualization needs you want to do whatever you always wanted to do right if you wanted to learn guitar but you couldn't do that now it's time to do that these are self actualization needs you wanted to be a singer dancer chef you can do that right so physiological security social esteem and self actualization these are the needs uh, these are the five basic needs of a human being, right? Physiological is the most important, then security, then social, then esteem, and then self-actualization, okay? Which of the following is not a demographic characteristic, right? Let's let's do the this thing this is the market segmentation right how we do the market segmentation how we divide the population right it can be done in the form of age up to the age of 10, up to the age of 40, above the age of 65, uh, male, female, uh, what is the income, education, social status, family, the life stage, occupation. These are demographics, right? These are demographics. We can easily identify that. According to geographics, in the city of Ludhiana, in the country of India, in the state of Punjab, that can be there. Okay. Physiographic and behavioral physiographic uh, your lifestyle your in, uh, concerns personality values attitudes so uh, whatever the your physiographics are right and behavior how you behave right how you behave because of the physiographic nature because of your nature how you behave what are your reflexes as a person right so life cycle stage it can be you know uh, the behavior of a you know person it is dependent upon the life cycle stage right so you can identify a person on the basis of life cycle see this one is important anybody who is 65 plus right so we can you know uh, segment that person 65 से plus हैं ये सारी uh, you know senior citizen हो गए 65 plus वाले सारे so uh, the people who are using adult diapers adult diaper जो use कर रहे हैं वो कौन सी age में use करते हैं that is used in the uh, you know uh, in, in the old age maybe somebody who's 80 years old he, he may not use uh, adult diapers but somebody who's 65 he's using the adult diapers so it is not fixed but in that particular life cycle it is used so if you want to promote adult diapers you are going to promote it among people who are 65 plus but you really don't know who's using it, right? Because it is very private thing. Okay. So uh, life stage and many other, you know, factors can be there in both demographic and behavioral, can be there in physiographic and behavioral. तो ये दोनों में हो सकता है. लेकिन द वे यू सेगमेंट और डिवाइड और categorize the population is totally different वो अलग है ओके okay, डेमोग्राफी में anybody who sixty five plus anybody वो इस आपकी कैटेगरी में आ गया adult diapers obviously old age people are using it but you know not everybody is using it ठीक है दोनों का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए सेग्रीगेट करने का कैटेगराइज करने का तरीका अलग अलग होगा ठीक है which of the following is not a demographic character age तो है जेंडर मैरिटल स्टेटस भी है पर्सनैलिटी नहीं है personality is not so a is a correct answer okay personality is not okay So uh, let's move forward. Uh, so students, IBPS SO Marketing 2022-2023 course is available on bankexamstudy.com. We are providing video classes available in recorded format. We are providing live session, complete syllabus coverage, downloadable notes in the test series, quizzes are there, proper test series is provided and interview preparation guidance is also provided the links are available in the description jo sare links hain wo niche description mein available hain join the class now you should start preparation for the mains exam in the beginning hum beginning mein hi mains aur pre dono ki taiyari saath mein karwa ke chalte hain to bahut zaruri hai ki aap saath saath mein taiyari kare पिछले कुछ सालों में in the twenty two all the students that took courses in the twenty twenty twenty 2019 all the students that took courses in the past and they crack the respective exams अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो we are going to answer you ठीक है and that's actually all for today student subscribe the channel and like this video that's really really important so students thank you and have a very nice day bye